scroll und wenn das herz auch bricht ewig verlorenes sleep ewig verloren sleep du auch strahlst in Diamantenpracht. Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das hört, spricht. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlange, die dir am Herzen frisst. Ich sah